Oggi proverò a rompere il mio G-Shock passandoci sopra con la macchina. Dicono che è indestruttibile, vediamo. Ho letto che un G-Shock ha continuato a funzionare dopo essere stato schiacciato da un camion di 25 tonnellate, quindi oggi voglio vedere se è vero. Eccolo. Ok. Vai, vai. Uh. Ancora intatto? Non ci credo, ma sembra che... sembra che non sia successo nulla.